What impresses me most about Shaidul, and I've known him for more than two decades, is his very firm commitment to social justice uh, and his passion for photography and photojournalism. I was just going across his bookshelf and, you know, there was one book and I picked it up and I discovered that he's, he, he's done underwater photography and, you know, he, he used to be in, in the field of science before, you know. because before that, I, I only thought he was a photographer, basically. And I, and I discovered that, like, he's, he's everywhere. Nepali photo पत्रकारिता र फोटोग्राफीको डेभलपमेन्टमा उहाँको कन्ट्रिब्युसन इज इमेन्स है रियली इमेन्स के भयो भने हामी यहाँ फर्मल नलेज पाउने कुनै एभेन्युज नै थिएन कुनै उपाय नै थिएन काठमाडौँमा I think he filled the vacuum here in Nepal. You know? in, in Nepal, if you look at our syllabus, it, it's, it's basically a camera manual. There's uh, not a platform where uh, photographers can, you know, or meet or study, you know. And I think that vacuum has been filled by the program Saidul has been doing it. उहाँले ढाकामा वर्ल्ड प्रेस फोटोको एक्जिबिसन ल्याउनु भएको थियो अनि हामी त एकदमै लालायत भयो त्यो हामी फोटो पत्रकारहरू कि काठमाडौँ पनि आउनु पायो भने गजब हुन्छ अनि त्यो बेला हामीले साइदुलजीसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले ल त्यो त्यो फेरि एक्जिबिसन ल्याउनको लागि निकै शुल्क तिर्नुपर्छ साइदुलजीले ल काठमाडौँको लागि म वर्ल्ड प्रेसबाट फ्री गराइदिन्छु त्यो भनेर उहाँले हाम्रो लागि काठमाडौँमा एक्जिबिसनको लागि नि शुल्क गराइदिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि के भयो त फोटो पत्रकारिता त्यति बेलाको एक्जिबिसनले केही हदसम्म पिपुलको लेभलमा मान्छेहरू रिडर्सको ठाउँमा यो फोटो पत्रकारिता पनि एउटा विधा है भन्न इस्टाब्लिस हुनलाई चाहिँ सजिलो भयो That was a real landmark because it was the first time that an international standard um, exhibition exhibition was held in Kathmandu and I think it must have inspired a lot of Nepali, young Nepali journalist at that time. Photography मात्रै नभइकन हाम्रो ओभरअल एउटा लाइफ नै कसरी चलाउनु भन्ने सिक्न पाइन्छ कि त्यो चाहिँ अब सायदले नै हरेकचोटि उहाँसँग भेट्दा चाहिँ त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो कुराबाट एकदमै इन्सपायर इन्सपायर भएको छु म आफै सिकाउनु कुरा साथसाथै उहाँको एउटा पर्सनालिटी जुन छ होइन त्यो चाहिँ एकदमै मोटिभेटिङ हुन्छ होइन जस्तै एज हामी एउटा यङ फोटोग्राफर्स हामीलाई कुन डिरेक्सनमा जाने कन्फ्युजन्सहरू धेरै हुँदाखेरि एउटा उहाँ चाहिँ एज एन आइडल हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको एउटा personally as a human being person उहाँ त एकदमै ठुलो मान्छे होइन अनि फर्स्टमा भेट्दा चाहिँ मलाई ल के भन्ने होला भन्ने फिल हुन्थ्यो कि उहाँसँग के कुरा गर्ने होला भन्ने अनि जब उहाँसँग कुरा गर्नु थाल्छ उहाँले चाहिँ एकदमै नजिकको मान्छे जस्तो चाहिँ उहाँले त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्थ्यो working on the Shahidul and other members at Drik news I think that was the first time I I actually found my voice as a journalist. Seidel's contribution to photojournalism and photography uh, spans borders. I mean, it's international. But within South Asia, he's through his uh, school and through the workshops he's held throughout the region, he has um, brought up a whole new generations, generations of photographers. Uh, and among them, uh, there are a lucky few who have had the opportunity of being mentored by him in Nepal and I think if you look at the newspapers today and the magazines, you see uh, the best photography are being done by, by people who have had an association with Shahidul. साइदुल अलामले सुरु गर्नुभएको साउ साउथ एसियाकै first photography festival international photography festival सोभी मेलामा पनि नेपाली फोटोग्राफरहरूलाई स्पेस दिनुभयो त्यसबाट म पनि continue two thousand thirteen fifteen त्यसपछि सेभेन्टिनमा तिन वर्ष लगातार त्यहाँ गएँ अनि धेरै कुरा त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ अनि जस्तै मलाई लाग्छ अब हामी छोबी मेला त्यसपछि त्यसको बाटो हामी अहिले फोटो काठमाडौँसम्म आइपुगेको छौँ भन्ने पनि त्यो एउटा फिल हुन्छ क्या इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा नेपाली फोटोग्राफीको सहभागी हुनु पाउनु पनि ठुलो कुरा थियो सो पहिलो छवि मेला हुँदाखेरि सौभाग्यवश दाले तिमीले नै फोटोग्राफरसँग कुरा गरेर क्युरेट गर सो मलाई क्युरेट गर्ने पनि जिन्दगीमा पहिलो मौका पाएँ जब उहाँले इन्टरनेसनल आर्टिस्टहरूलाई इन्भाइट गर्नुहुन्थ्यो एक्जिबिसन्सहरू गर्नुहुन्थ्यो वर्कसप्सहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ अब विभिन्न जस्तै हाम्रो नेपाल जब कि हाम्रो इन्स्टिट्युसनदेखि लिएर एकदमै त्यति बेला पिछडिएको थियो होइन त्यति बेला चाहिँ इन्भाइट गरेर एक्जिबिसन्सहरूमा अनि त्यहाँबाट अ, हाम्रो नेपाली फोटोग्राफर्सहरूलाई एजुकेट गराइदिनु भएको थियो होइन Saidul always spoke about the fact that just because you are from the third world, it doesn't mean you have to be third rate or you have to be satisfied with being third rate. And so he demanded uh, international standard work, whether it was photography or journalism or any other field, uh, from the people that he mentored and taught. र अर्को एउटा कुरा मलाई के लाग्थ्यो भने त्यो नर्थ साउथ डिभाइडमा साउथमा काम गर्ने अ, फोटो पत्रकार फोटोग्राफरहरूलाई अ, उनीहरूको पोइन्ट अफ भ्यू उनीहरूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट खिच्ने इमेजेसहरूलाई नर्दर्न हेमिस्फियरमा एकदमै पब्लिसाइज गर्नेमा उहाँले ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ And I think it's very poignant that he should be getting this award while he himself is behind bars. and he is being incarcerated precisely for the very um, you know, values that he stood for, professionalism, integrity, fierce independence, um, and, and his uh, passion for social justice. And I think uh, Saidul has such inner strength and fortitude that despite his uh, detention, um, he will not just survive it, but he will probably also come out stronger.